The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So, subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की भी दिल की बीमारी है तो आपके लिए फ्लू शॉट यानी कि फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस के ख़िलाफ़ आने वाला जो वैक्सीन है जो हर साल आता है नया वैक्सीन उसे लेना बहुत ज़रूरी है ऐसे में क्यों ज़रूरी है क्योंकि हार्ट की बीमारी के साथ फ्लू अगर आपको होता है और उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फ्लू एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंटेजियस वायरस के वजह से होते वाला डिजीज़ है जिससे ज़्यादातर आपके नाक गले और लंग्स रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है लेकिन हार्ट की बीमारी वाले लोगों को इसके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एनुअल फ्लू वैक्सीन आपके हर साल नए वेरिएशन जो फ्लू वायरसेस में आते हैं उनके लिए थोड़ा सा वेरिएशन वाली वैक्सीन नई हर साल आती है ज़्यादा महंगी नहीं होती है डेढ़ हज़ार दो हज़ार तक मैक्सिमम आती है एक दो हज़ार तक आती है आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए वरना गवर्नमेंट को ज़रूर इसको देना चाहिए और ये हंड्रेड उस चीज़ के लिए नहीं होती है कि वायरस की वजह से आपको फ्लू यानी कोल्ड होगा ही नहीं ये इसलिए होती है कि आपका फ्लू जो है वो सीरियस नहीं होगा आपके अंदर उस पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ वायरसेस के लिए थोड़ी सी इम्यूनिटी पहले से आ जाएगी और एंटीबॉडीज़ पहले से बन जाएंगे तो आपके ऊपर होने वाले जो फ्लू के कॉम्प्लिकेशन हैं वो कम हो जाएंगे और आपके हार्ट की बीमारी के चलते अगर आपको फ्लू के कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं कैसे complication pneumonia bronchitis lung failure heart failure और डेथ तक हो सकती है सो so, फ्लू आपके हार्ट के लिए मेजर प्रॉब्लम कर सकता है डायबिटीज़ अस्थमा वाले पेशेंट्स भी इस इसी कैटेगरी में आते हैं उनको भी फ्लू के वैक्सीन हर हर साल ज़रूर लगाने चाहिए सो so, क्या वो सेफ़ हैं एब्सोल्युटली सेफ़ हैं एक नाक में से लगाने वाला फ्लू का वैक्सीन भी आता है नेज़ल स्प्रे आता है फ्लू मिस इंडिया में है कि नहीं पता नहीं लेकिन उसको मना किया गया है कि आप पैंसठ साल से ऊपर है तो उसको ना लें क्योंकि उस केस में एक लाइव वायरस का इस्तेमाल किया जाता है राइट right? वरना जो इंजेक्शन लगता है वो वाला बिल्कुल बिल्कुल सेफ सेफ है उस केस में आपको कोई ख़तरा नहीं है उस वायरस से उससे ज़्यादा सा ज़रूर वायरस इन्फेक्शन के आपको वैक्सीनेशन के बाद हल्के फुल्के बॉडी पेन हल्का फुल्का fever soreness of the injection site हो सकता है दैट इज जस्ट मीन्स कि आपका वैक्सीन जो है वो काम कर रहा है सो so, कब लेना चाहिए ये अगर आप छः महीने से ऊपर हैं और आप उसे ले सकते हैं और किसी भी उम्र तक आप इसे ले सकते हैं इसमें कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है सो दैट इज़ देयर और बेस्ट <clears throat> टाइम इसका होता है सितंबर अक्टूबर सितंबर या अक्टूबर में आपको इसको ले लेना चाहिए अपने नोन डॉक्टर से बात करिए सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इसके नया वैक्सीन का वर्जन उस साल वाला 2021 2022 वाला वैक्सीन आ जाता है उसको आप ले सकते हैं मगर अगर आपने नहीं ले पाए हैं तो आप जनवरी तक भी इसे ले सकते हैं तो भाई दिसंबर चल रहा है अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो अपने डॉक्टर से बात करके ले लीजिए फ्लू वैक्सीन कोरोना वैक्सीन से अलग है flu vaccine influenza type A type B और H one N one viruses के खिलाफ होता है है ना सो so, वो भी आपको ज़रूर लेना है और कोविड पैंडमिक होने के बाद में ये बहुत और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिनको फ्लू वैक्सीन लगी हुई है वो एक एडिशनल प्रोटेक्शन उनको मिल जाता है कोविड के आगे आने वाले स्ट्रेन्स के द्वारा so it is also good for you और आप अपने फ्लू वैक्सीन अपने हार्ट वाले डॉक्टर से नहीं आप अपने नॉर्मल डॉक्टर से जाके ले सकते हैं बाकी it is a very good idea आप हर साल फ्लू वैक्सीन लें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लें और सभी जो हैं बचें बिकॉज फ्लू एक एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लेंगे उतना कम फ्लू फैलेगा उतनी बार आपको कम बीमार होंगे आपकी लाइफ और आपके रिस्क कम हो जाएंगे लाइफ कम ऑल्टर होगी प्रॉब्लम कम होगा बच्चे भी आपके कम बीमार होंगे फिर है कि नहीं सब लगाएंगे सबको रिस्क कम होगा alright so this is all about it flu shots भी बोलते हैं फ्लू वैक्सीन को उसके ऊपर अलग से डिटेल वीडियोस भी हैं you can search it by flu shot by doctor education on YouTube search कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए thank you so much stay connected stay healthy